戻るといくぜよ聞こえおっ高けさえずりて 会場の皆様に、えー、ありがとうございましたシジャンでしたっっていただきましたの皆さんに今一度